е әкімдерің күте тұрар өзім хабарласам. не болды бірдеңе десеңші аға біз қолымыздан келгеннің бәрін жасадық әйеліңіздің жүрегін қалпына келтіре алмадық қалпына келтіре алмадығың қалай күшік сен өзі не оттап тұрсың әйеліңіздің жүрегі тым осал болды қайғыңызға ортақпын әйеліңіз қауіпсіз екенін өзің үйдің көше айтып отырмын ғой біз қолымыздан келгеннің бәрін жасаған болатынбыз қолымыздан келгенін бәрін жасадық дейсің мен әйелімді осы жерге өмір сүреді деп алып келдім ғой сен бәріне кінәлісің сен өлтірген әйелімді сен көрде тұр енді сен Жер басып жүрмейсің тоқтаңыз сіз қайда барасыз жап о досым досым ақырын ақырын сен бұған әлі жауап бересің тұрсын саған не болды айнашқа ең мықты хирург ота жасайды дегенсің ал ол болса өлтіріп тынды қалай өлтіріп жоқ мүмкін емес онда бар өзің қара айнаштың өлгенін өз көзіңмен көр мен мұны жайдан жай қалдырмаймын бәрің жауап бересіңдер тұрсын тоқташ тұрсын отыр кел сөйлесейік тұрсын қабая алло сәлем қыз жақсы мен де қуаныштымын мхм кешке бір жерге барып тамақтанып кетсек қалай қарайсыз жарайды келістік бельгиядан дейсіз бе жақсы иә келісімшарт жүргіземіз бельгиялық шаруалар күте тұрады малика не болды саған не мәселе демек сіздің хабарыңыз жоқ екен ғой Дәргер өтешевтің операциялық үстелінде науқас қайтыс болды не дейсіз егер де астына түссеңіз өзіңіз бәрін білесіз ол жерде жан-жан жанжал басталмақшы болды тоқтатшы баршы болды бейбіт не болды саған бар деймін саған жұмысым көп менің баршы болды отаны жасаған өзім шешімді де қабылдаған өзім өзім сеніңше егер ол басқа бір хирургтың қолына түссе тірі қалар еді деп ойлайсың мен ештеңе ойлағым келмейді менің қолымда адам өлді ол әйелдің өмірін қайтсем де сақтап қалуым керек еді енді мен олардың туыстарына не деймін хирург ота жасау барысында қателесіп кетті деймін бе не деймін аға айтыңызшы бәріне кінәлі мен мен түсінемісіз мен ғана данияр сен қандай ағаттық жасадың білмеймін мен бір білер науқасты құтқарып қалғым келген енді оны қайтара алмаймыз бәрі де кеш бітті естіген екенсіз ғой иә yeah біздің орталықта сөз деген тез тарайды данияр сен бұл өлімге кінәлі емессің егер сен өзің осылай жегідей жесең науқастарға кім көмектеседі бауыржан бізді орысша иә данияр э, не жағдай болды мен барлығын ереже бойынша жасадым дене қызуын төмендеттім жүректі тоқтаттым э, сәуле артериясын дайындап оны тіктім бірақ жүрек сол күйі жұмыс жасамады иә мен сені түсінемін сен білікті хирургсың орталықтың ең керемет дәрігерісің бұл жерде сенің кінәң жоқ ә, кейбір жағдайларда науқас өледі ол заңдылық оған қоса науқастың жүрегі өте әлсіз болатын осы мәселені негізге ала отырып біз өзімізді қорғап қаламыз қорғап дейсіз бе иә мынау орталықтың атын және сені қорғауымызға тура келеді мен тұрсынды білем. бұл жағдайды бейжай қалдырмайды ол бүгін маған келіп мән жайдың анық қанығына жетпей қоймайын деп айтып кетті оңбаған егер де мен кінәлі болсам мен жауап беруге дайынмын <laughs> Дәне, мәселе сенің кінәсі екеніңде болып тұр ғой оң осы біз бір отбасымыз иә мен немеремнің әкесіз тәрбиеленуіне жол бермейді сіз нені меңзеп тұрсыз данияр мана енді тұрсын бұл істі өзі қалаған жаққа бұралса саған немқұрайлық танытып немесе қызметтік өкілеттігін асыра қолданды деген айып тағулары мүмкін ал бұл үшін сен түрмеге де түсуің мүмкін қалайша түрмеге дейсіз бе <laughs> жарайды ол туралы ойлама саған мұндай қауіп төніп тұрған жоқ ол жағын біз бәрін реттеп қойғанбыз иә сен қазір үйге барып ұйықтап ал демал отбасыңмен бірге бол е бізді алда әлі талай <laughs> жұмыс күтіп тұр жарайды жақсы иә неменеге ыржиып тұрсың айнаш кешір мен. сенің ажалыңа араша түсе алмадым бірақ уәде беремін күнәлілер сазайын тартатын болады дәулет орталыққа жетті 어서 ассалаумағалейкум уағалейкум ассалам иә қалай сауда қалай жақсы аға ойдағыдай мына өзіміздің бақшаның өнімі арзан қалам деп ойлама бермеймін дәрісіз өскен дәмі балдай әлгі сырттан әкеліп жүрген алмалар секілді емес иә келісеміз аға оны өзім ретте боламын иә мынаны білмеймін мынаны бірін бірі баспасын құралай құралай құралай қолды ма көрпені төсе төсеп жібер онда. құралай не болды жедел жәрдем жедел жәрдем шақыршы назым маған кіріп кетші назым э, тез арада консилиум жина өтешевті шақырмаңдар жарай ма жақсы жарайды бар есің деш балам келді не жедел жәрдем Құлай. құралай келді екі сағат бұрын айнаш қайтыс болды иманды болды не болып қалды қуандық орталығында хирург оның жүрегін соқтыра алмады біз қолымыздан келгеннің бәрін жасадық дейді ал мен оған сенбеймін осылардың кесірінен айныш қайтыс болды сен осы мәселені қолыңа ал анау күшік жауап беретін болсын бұл іс туралы бүкіл ақпарат құралдары шуласын және министрліктен бүкіл орталыққа тексеріс ұйымдастыр астан кестеңін шығарсын мен қалай қиналып отырсам талғат пен оның отбасы да дәл солай азап шегетін болсын істейміз жағдайыңыз қалай онша емес мен сізге қайран қалам. сіз оны құтқаруға барынша тырыстыңыз бұл жерде сіздің еш кінәңіз жоқ ал сонда кім кінәлі сен жалпы хирургияда не түсінесің өзі ештеңе бірақ бұл өмірде кейбір нәрселерді түсінгенім бар кез келген дәрігер әрқашан тәуекелге барады сіз айтпақшы адам жанын құтқару үлкен жауапкершілік және сіз соны жақсы атқарып жүрсіз мен үйге жиналуым керек бар малика бүгін кешке қолың бос па бос емес болды қойшы ашуланбашы мен сені кешке мейрамханаға шақырғым келіп еді қандайға барғың келеді қытай кешкі сегізде келіп алып кетемін ненің құрметіне менің болашақ жаңа қызметімнің құрметіне иә э, құрметті әріптестер бүгінгі жағдайды талқылауымыз керек өткен жиналыста айтқандай күрделі ота сәтсіз аяқталды таңертең ота үстінде науқасымыз қайтыс болды данияр оған ауырты коронарлық шунт орнату жүргізді бірақ жүрегін іске қоса алмады бұл деген сөз орталықтың атына кір келтіреді деген сөз иә себебі науқастың жұбайы тұрсын асылханов мінезі қатал мәмілеге келмейтін ұмырас адам жұбайының өлімін біздің дәргердің қателігінен көріп тұр осыған байланысты мен сіздерден ешкімге ешқандай ақпарат таратпауды және жоспардан тыс министрлік тексерісіне дайым болуларыңызды сұраймын өз жұмыстарыңызды ретке келтіріңіздер иә бәрі орнына келеді деп сенемін солай талғат сейітханұлы менің бір ауыз сөзім бар иә мен бұл жағдайды кәсіби сауатсыздық деп санаймын өйткені мен бұл орталықта 10 жылдан астам уақыт жұмыс істеп келемін және бұрын соңды бұл жерде ондай оқиға болған емес бос кеуде көкіректігі мен кардиохирург өтешев біздің ұжымның көп жылдық жұмысына көлеңкесін түсіріп қана қоймай өзінің біліктілігіне күмән тудырғаны өтірік емес сол үшін мен кардиохирург өтешевтің кәсіби жарамдылығы жайлы мәселені қайта қарастыруыңызды сұраймын бұл мәселені ертең дәрігер өтешевпен өзімен бірге талқылаймыз рахмет кеңес осымен аяқталды данияр тоқташы бәрі осылай аяқталғанына өкінем бірақ сен қатты қайғырма кемпір өлді жасарын жасады ал саған қазір өзіңді ойлау керек отбасың жайлы ойлау керек алтын шашқа арқа сүйер ер азамат керек әнер ұлыңа мықты керек мен өз достарыммен сөйлесіп көремін бәлкім біреу сені жұмысқа шақыратын шығар бірақ мынандай жайттан кейін сен абыройыңды қалпына келтіру оңай болмайды сияқты сен айтып кеттің мен әлі ешкім жұмыстан шығарған жоқ <laughs> бұл сұрақты ертең консилиумда шешетін боламыз Білгеніңізде. істе ұқтың ба жігіттер не болды Майтуш, данияр не болған аға қапысын алпыс тоғыз сатурация жетпіс үш аха әлсіз елу қай жерде ол бүгін базарда Қалиева Құралайдың жақынысыз сіз Иә, атасымын. Е, оған не болды? Жағдай қалай? Қазірге қорқатын ештеңе жоқ. Біз қажетті көмек көрсеттік. Оған не болғанын айтып беріңізші. Базарға барғамыз. Кенет шыққандай болды да есінен танып қалды. Бұрын бұндай жағдай болған бет? Жоқ. Бірінші рет. Қорқыннан есім шығып не істерімді білмей қалдым. Немереңізде инфаркт болған сияқты ол есін жиған соң қажетті тексерістен өткіземіз ең дұрысы оған осы жерде жатып емделген дұрыс есін қашан жинайды мен оны қазірше айта алмаймын мүмкін бірнеше сағаттан кейін мүмкін бірнеше тәуліктен кейін әзірге сіз отыра тұрыңыз есін жезбе жатса сіз шақырамыз иә міндетті түрде шақырыңыз дәрігер менің одан басқа ешкімім жоқ мен осында күтемін сәлеметсіз бе? Бүгін ерте келіпсің? Сәлеметсіз бе? Иә, ертерек келіп демалайын деп шештім. дұрыс болған екен. Күніне 18 сағат жұмыс істейсіз, әрине шаршайсыз. қалайсың маған мен ағайға баруым керек бұзық болған жоқсың ба ұлымыз бүгін жарады бөлмені екі рет айналып шықтық сосын доп ойнадық иә дамир доп дейсіз бе иә дамирге қатты ұнады ендеше бүгін бізде жұлдыздар арасында матч өтеді футбол ойнаймыз ба футбол дамирдің дәрілері бар ғой ішетін сосын тамақтандыру керек қане тұра жүр жүр тұр қане сосын көреміз жүр жүре ғой нағыз чемпиондар дәрі ішпейді нағыз чемпиондар футбол ойнайды қане біз қазір киім ауыстырып алайық аға сәлеметсіз бе иә мен сізден кейбір мәліметтерді анықтауым керек немерем қалай оның жағдайы жақсы қазір ұйықтап жатыр уайымдамаңыз немереңіздің толық аты жөні қалиева құралай қызы. толық жасы нешеде жасы жиырма бірде жиырма бірде енді мына жерге қоңыз қойып жіберіңіз жақсы аға немереңіз әлі ұйықтап жатыр үйіңізге барып демалыңыз ол бәрібір таңертеңінде оянбайды уайымдамаңыз бәрін өзіміз қадағалаймыз рахмет сізге дәрігер айтпақшы ертең ақшаңызды алып келуді ұмытпаңыз біздің орталықта емделу ақылы иә Бізді қақпаға кетті ұста Woo! stop! Bizge ver, bizge ver. Aha! Şahane. Ver, ver, ver. Ver, ver, sal, ver, sal. Ver, sal. Aha, kettik çür. Çıkır, çıkır, çıkır, çıkır, çıkır. Yeşimge vermeyimiz. Ha! Gitter, ma. Ma, ma, ma, biz yak kim? Kim biz Ma. Ah, sta, sta, sta. Çıkır. Hu, hu, hu. Demir. Hadi, ver gönder. көтер көтер көтер бер бер а ста ста ста біздікі біздікі мә алға қақпаға дамир қалайсың жаным сәлем э, дамир жарайсың қане лақтыр ұста алға алға дамир дамир екі үш балам ей не болды не болды дәрісін бердің ба қаш қаш дәрісін бердің ба жоқ берген жоқ неге дәрісін бермей футболға алып шықтың тез менен бір тілек мен алматы қаласындағы ең үлкен медициналық орталықтың болашақ басшысы қуандықов бейбіт талғатұлы үшін алып қойғым келеді демек әкең данияр әлімханұлын тағайындамайтын болған ғой ол адам енді жоқ болмайды да тек мен ғана бармын түсінесің бе мен ғана жақында әкем қызметінен кетсе барлығы маған қалады қаласам бәрін өртеп жіберем. қаласам барлығын қуып жіберем. қаласам бәрін сатып жіберем. мекеменің қожайыны менмін тек мен ғана шешемін бәрін сен мені түсіндің ғой мен ғана түсіндім мырзам түсіндім данияр саған не болып жүр не болыпты дамирді ұрып жібере Емін өсуге болмайтынын біле тұра футболға апардым білесің бе жаным Мейдің қабілеттілік шексіз тіпті күдер үзген аурудың өзінде жазылуға менің көмек мүмкін мидың көмегімен ісікті демдеуге болады тәжірибелі хирург мұндай жағдайлар миллионның біреуінде ғана болады мен бұл эксперименттің ешқандай пайдасын көріп тұрған жоқпын қайта зиянын келтіретін сияқты данияр ақылға сыйымсыз нәрселер жасамашы мен қорқамын бүгін ота жасаған науқасым қайтыс болды мен ештеңе істей алмадым ол өліп кетті он жылдық тәжірибемде бірінші рет мен қателестім жүрегім қайта іске қоса алмадым өмірін сақтап қалуға барынша тырысқанымен қолдан ештеңе келмеді маған неге айтпадың қалай айтам жан маған дәл қазір жауап берші сен мені жақсы көресің бе түсінбедім маған бұл сөздерді айту оңай емес қолымнан келмеді істей алмадым оңай емес науқастың өмірін сақтап қала алмадым бұған тікелей мен кінәлі бәрі жақсы болады медицинада өлім жиі кездеседі ғой әсіресе кардиохирургия саласында сен бұған кінәлі емессің данияр сен кінәлі емессің сен кінәлі емессің бүгіннің өзінде осы сөзді қанша рет естігенімді білемісің әрине мен кінәлімін ота жасаған мен науқастың туыстарына өмір сүреді деп сендірген мен болатынмын мен бұны өзіме кешіре алмаймын жаным тыңдашы өмірде кейбір жағдайлар адамның біліміне адамның тәжірибесіне байланысты емес әр адамның өзінің тағдыры бар ол адам баласының қолында емес менің бір білерім мен оңбай қателестім сен қателестің бе жоқ па балам екеумізге бәрібір біз сені жақсы көреміз біз сенің отбасың ng daliri umiri ko. Алло, апа, қаларыңыз қалай? Енді ұйықтайық деп жатырмыз. Өзің қалайсың? Есіңізден апа. Мен дәрігер болам деген кезде маған сенбеп едіңіздер дәрігер болсаң үй көрмей кетесің тіпті жеке өміріңе отбасыңа көңіл бөле алмай қаласың деп айтып едіңіздер <laughs> есімде әрине әкең екеуің болмай мені сонда көндірдіңдер ғой әсіресе кардиохирург болсаң әр адамның өміріне жауапкершілікпен қарайсың деп айтқансыз сол кезде мен сізге әрбір алдыма келген науқасқа барымды салып көмектесемін деп айтқан едім иә балам сенің қолыңнан ол келді біз сені мақтан тұтамыз құлыным <sighs> апа қандай жағдай болмасын естеріңізде болсын мен сіздерді жақсы көремін жарығым ау біз де сені қатты жақсы көреміз алтынымыз ол kanaatindeyim. Ya не күндемей қалдың иә апа бәрі жақсы қайырлы таң алтынымсың жақсы рахмет рахмет қабырласқаныңа. әкең де саған сәлем айтып жатыр қайырлы жаным нақты жастағы науқас үстінде қайтыс болды мән жайды анықтау үшін дәрігердің өзінен сұрап көрелік данияр өтешев науқас өлімінің себептері белгілі ме айтыңызшы науқас ма мен сіздерге тек бір ақ нәрсе айта аламын мен қолымнан келген бәрін жасадым қаза болған әйелдің туыстары сотқа берсе қайтер едіңіз менің кінәмді айқындайтын тек тергеу ғана болды сау болыңыздар данияр мырза тұра тұрыңыз студент сәлем сәлеметсіз бе дәрігер өтешев сенің жұмысыңа жетекшілік ете ме иә не болды ол сенің жұмысыңа жақсылап рецензия жазып бере алмай ма деп қорқам. түсінбедім неге өйткені ол жақын арада үлкен дауға айналатын бір кішігірім мәселеге тап болды а дәрігер өтешевтің еш кінәсі жоқ бұл жерде ол керісінше науқасты құтқару үшін қолынан келгеннің барлығын жасады мен өзім сол жерде болдым және барлығын өз көзіммен көрдім иә сен маған мынаны айтшы сен ғылыми жұмысыңа жақсы рецензия алғың келе ме иә алғым келеді тамаша онда ота жасау бөлімшесінде не болған не көрген жаз кардиохирург өзін қалай ұстады ота қалай өтті науқастың жүрегі тоқтап қалған сәтте дәрігер қандай әрекет жасады бәрін егжей тегжейлі жаз ал егер де осы жазбаңнан кейін дәрігер өтешевтің әрекеті заңға қайшы болып табылатын болса мен саған жақсылап тұрып рецензия жазып беремін тіпті оқу бітірген соң жұмысқа орналасуың жайлы сөйлесеміз дегендей жақсы мен консилиумға барайын ал сен жақсылап ойла иә жақсы қазір сәлеметсіз бе данияр әлімханұлы сәлеметсіз бе сапардың жағдайы қалай сіздің арқаңызда жазылып келе жатыр дұрыс болған екен жақсы данияр әлімханұлы иә біз сізге ризамыз және кім не десе де біз сізді қолдаймыз рахмет сәлеметсіз ба сәлем отыр құрметті әріптестер міне мынау министрліктен келген хат мұнда жақын күндері біздің орталықтың бүкіл жұмысын тексеру үшін комиссия келетін жазылған егер біздің тарапымыздан мін тапса бізді лицензиядан айырып тіпті орталықты мүлдем жауып тастауы мүмкін иә бұл тексерістің барлығы өткендегі оқыс оқиғадан кейін туындап отыр солай ал данияр мырза сен бұл жайлы не ойлайсың білесіздер ме біз бұл орталықта бәріміз бірнеше жыл қызмет етіп келеміз және осы жылдардың ішінде бір бірімізге бауыр басып тіпті бір отбасына айналғандаймыз кісі өлімі бәрін өзгертті өкінішті бірақ мен осы уақытқа дейін отан қалай жасап жүрдім әрі қарайда жұмысымды адал атқарамын деп ант етемін осы бір оқиға бәрін құртты нәтижесі керісінше болып шықты орталығымызға кір келтіргенім үшін кешірім сұраймын кешірім сұрағың келе ме данияр сонда біз не ойнап жүрміз бе әңгіме адамның өлімі жайлы бізге бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерінен тыныштық жоқ олар неліктен отас үстелінде адамның қаза болған туралы сұрап бізге түсініктеме беруімізді талап етіп отыр сіздің хирургиялық тәжірибеңіз мінсіз еді ал енді сіздің салғырттығыңыздан бәлкім сәтсіздігіңізден бәрін бір жолта жоққа шығардыңыз ол аздай біздің орталыққа комиссия жиілетіп келетін болды клиникамыздың имиджі жайлы сөз қозғамағанның өзінде бұндай жағдайдан кейін біздің орталыққа науқастар келіп ем қабылдайды деп ойлайсыз ба сондықтан құрметті әріптестер мен өтеш мырзаның жұмыстан босатылу жөнінде ұсыныс жасаймын <coughs> рахмет біз сізді тыңдадық отыр <coughs> мен былай жасауды ұсынамын данияр тергеу кезінде демалыс алсын ал арнайы өкілдерге тиісті шара қолдандық деп айтамыз жағдай реттелген соң қайта жұмысқа ораласыз рахмет сізге түсінікті рахмет сіздерге әріптестер кеңес осымен аяқталды иә ассалаумағалейкум басеке Алейкум ассалам кіруге бола ма кір олар сізге не деді мен бір екі айға демалысқа баруым керек қалай сонда сен уайымдама мен сенің дипломдық жұмысыңа лицензия жазып беремін ең бастысы жұмысыңды тоқтатпа енді қашан келесіз айтып жоқ па ал өзіңе бекем бол данияр әлімханұлы иә yeah. бар жақсылықтарыңыз үшін сізге көп рахмет жақсы I'm a Mambo student. Salut, monsieur. тәшев данияр әлімханов сіз бе э? иә мен прокуратурадан тергеуші әсет бекболатов менімен бірге жүріңіз біледі кім